Dunyoning 7 mo'jizasi. Bir maktabda dunyoning 7 mo'jizasi mavzusida dars tashkil etildi. O'quvchilarga nimani mo'jiza deb hisoblashsa, eng muhim 7 tasini yozish vazifasi topshirildi. Hamma daftarlarini topshirdi. Faqat bir qizcha hali ham yozishni tugatmagandi. O'qituvchi, senga ko'maklashib oraymi? qizim deb so'radi undan qizcha dunyoda mo'jizalar shunaqangi ko'pligidan qaysi birini tanlashni bilmay ko'p o'ylandim deb javob berdi shunda ustozi qani tanlaganlaringni o'qib berchi dedi unga qizcha bir muncha vaqt ikkilanib turdi-da, so'ng o'qishga kirishdi. Men uchun dunyoning 7 mo'jizasi. Ko'rish, eshitish, harakatlanish, anglash, his qilish, kulish, yaxshi ko'rish. Butun sinfga sukunat cho'kdi.